байцгаана уу? Төвшөөгийн подкастын за ирээдүйд биднийг юу хүлээж байгаа вэ гэдэг сэдвийн дор цацаатайгаа ярилцдаг байгаа. За тэгэхээр энэ бол бид хоёрын яг энэ сэдвийн дор ярилцж байгаа 3 дахь дугаар байгаа. А тэгээ өмнөх 2 дугааруудыг та бүхэн бас сонирхоод сонсоод үзээрэй. Тэгээд энэ удаа бид хоёр бас нэг гайхалтай а бас ирээдүйд бидний дөрөвдөгөн а энэ дөрөвдөх дугаар нэмэ тий За бүр одоо э, хийгээгүй удацаа ч бүр мартаж орхиж тий. Тэгээд а одоо тэгээд энэ удаагийн дугаар бол илүү бас сонирхолтой а ирээдүйд биднийг яг юу хүлээж байгаа вэ гэдэг сэдвийн доор а та бэлэн үү гэдэг одоо хандлагыг танд өгөхөөр бид хоёр одоо ярилцахад бэлэн болоод байна. За, цацаа сайн уу? За, тэгээ сонь сайхан юу байна аа? Хичээл ном сайн уу? За би сайн байна. Одоо энэ подкастыг сонсож байгаа бүх хөргөн сонсогч нартаа бас үзэж байгаа үзэгчтэй бүгд шинэ өдрийн минь төргий явуулгааг бас утсан байна. Аа Positive Mongolia-ийн бүх хөрх үзэгчтэй тийм ээ. За миний хувьд би магистрийн зэрэг болох MBA-ийг дөнгөж яг амжилттай хамгаалаа дууслаа энэ 7 хоногт. Тэгээд нэг 2 7 хоногийн дараагаар дипломо авах. Гэхдээ коронавирустай болохоор одоо баг онлайн өвлцөж явуулах юм шиг байна. Дипломо. Хамдруу шуудан гар явуулаа. Яг Америкийн хувьд болвол тийм карантин хэвээрээ үргэлжилж байгаа. Карантины баг багаар ингээд тавьсан чинь буцаж өвчин нь нэлээ нэмэгдээд тийм ерөнхийдөө тиймэрхүү тэгээ тэр хооронд харин миний одоо тэр цагийг зөвөр ашигласан гэж өөртөө үзэж байгаа. Аялал төлөвлөөд тэгж явахдаа аялахтаа бас зүгээр аялахгүйгээр очиж үзхийг хүсдэг байсан. NASA дээрээ Texas мужид руу явж үзлээ. Тэгээд Texas мужид мужид очиод ингээ Хьюстон байдаг NASA дээр NASA-гийн одоо явж байгаа үйл ажиллагаа за Barack Obama ерөнхийлөгч байхдаа юу хийж ийсэн. Тэгээ одоо тэр одоо хийж байгаа project нь хэр амжилттай байгаа тий. Тэр талаар очиж бас тухайн хэмжээний мэдээлэл авсан. Тэгээд их сайхан ямар ч юмсан өөртөө өөртөө гаргах гой цаг ихтэй байлаа. Аа. За юуны өмнө одоо сонсдог сонсогчдийнхоо өмнөөс баяр үргийн хичээлээ сайхан төгсөөд бас нэг манай Монголд бас нэг мундаг том боловсон хүчин одоо бэлтгэгдэн Америкийн нэгдсэн улсад бэлтгэгдэн гарч байгаа юм байна. За тэгээ эх орондоо ирж ихийг бүтээгээрэй гэж хэлье. Маш их баярлалаа. Би одоо удахгүй хизээ хилэний юм байгаа. Тэгээд намайг онгоцондоо багтаа уулна. Тэгээд чатгаараа л хурдан очино гэж төлөвлөж байгаа. Ер нь бол одоо ингээд хэдүүлээ эргээд уулзах үе тэтгэ сарл гэж бодож шít төлөвлөж шít. Вау, гой гой. За. За одоо сонсож байгаа үзэгчдэд одоо хамгийн түрүүнд хүргэх сонин зүйлс нь юу байна вэ те? Биднийг ирээдүйд одоо юу хүлээж, биднийг юу ухтаж байна вэ? Хамгийн ихэнд те тэр бэлдсэн мэдээллээс хоёлаа шууд яриандаа орё гэж бодож байна. За тий. Тэгээд би товчхон одоо тийм урт биш мөртлөө хэрэгтэй мэдээллүүд өгөх бодолтой байгаа миний хувьд ч гэсэн. За хамгийн ихний ярмаар байгаа зүйл нь болохоор яг өмнөх дугаар дээр би ярьжсэн одоо нөгөө Elon Musk-ийн Tesla машин яг энэ электрон машин илүү eco friendly бүтээгдэхүүнүүд дандаа одоо дэлхийн энэ бизнесийн зах зээлд нөө илж байгаа бүх одоо машин үйлдвэрлэлийн компаниуд маань бүгдээрээ ерөөсөө бүтээгдэхүүнээ яаж эко болох вэ? Яаж цахилгаан машин хийх үү? Тэр тал дээр илүү фокус өгч ажиллаж байгаа гэдгийг хоёлаа хальт дурдаад өнгөрсөн. Тэгээ яг энэ зүйл маань болохоор Америкийн Калифорниа муж одоо энэ Лос Анжелес хотын муж болох Сан Франциско, Лос Анжелес гэдэг энэ хотуудын муж бол Калифорниа муж. Тэгэхээр Калифорниа муж маань ингээд муж болгон өөрийн гэсэн амбан захирагчтай хууль тогтоодог. Тэгэхээр 2035 он гэд одоо 15 жилийн дараагаас эхлээд опт одоо энгийн машинууд явах боломжгүй болж хууль батлагдсан байгаа. За 2035 оноос тэгэхээр яах вэ гэхээр зөвхөн цахилгаан машинууд л хөдөлгөөнд оролцох боломжтой болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бас их тийм одоо сонирхолтой мэдээлэл авах гэж би бодож байна. Тийм байна, тийм байна. Мэдчихсэн үү та? Гүг би наадах чи яг тэгтээ ирээдүйд бол ойлгомжтой захилгаан машин бол зөвхөн захилгаан машин зам дээр явна гэдэг бол ойлгомжтой байсан л та. Гэхдээ 2000 одоо 35 он 15 жилийн дараа л энэ бүгд хэрэгжинэ гэж бодсоч бүр ямар хурдан ойрхон ирчээвэл гэж бодож шít тий хамгийн гол нь энийг яг одоо ингээд хэрэгжиж эхлэн гэдэг яг можийн одоо 15 жилийн дараагийн ажлуудаа л хизээний төлөвлөлөд ингээд хууль хуулиндаа оруулаад батлаад эхэлж байгаа байхгүй юу тэгэхээр энэ бас юу гэдгийг зүгээр нэг аман яриа байдлаар 35 онд ингэнэ гэж байгаа биш яг бүтэн одоо можийн амбан захирагчид бол хатан одоо эрх бүхий тэг хууль шийддэг хүмүүс маань бүгд одоо ийм хууль гаргасан. Тэгээ би энэ мэдээллийн хоёлаа бас давхар линкүүдийг өгөөд явах болохоор хүмүүс ороод сонирхоод бүгд дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг нь аваад яваасаа тий. Би бас э, хаяа ингээд нөө зав гаргахаараа комент хийсгээ сонирхож үзээд за ямар хөө сэтгэлтэй байна, За тэрэн дээр ингээд нөгөө асууж байгаа зүйл байвал дараагийн дугаар дээр гэж бодоод ингээд сэтгэлд уншиж үзсэн. Тэгээ зарим хүмүүс болохоор оо энэ хүүхэн аюу кино үзээрээ нөгөө киногаа яриад байна гэдээсээ яг үнэндээ нөгөө нэг кино биш яг тийм яг бодит бодит болж байгаа бүх юмнуудыг баримттайгаар ингээд CNN, BBC тэг ингээд бүх вебсайтуудын хамт New York Times-ийн бүх ингээд вебсайтуудын хамтд нь хавсаргаад энэ мэдээллүүдийг өгж байгаа. Тэгэхээр би зүгээр нэг санаанаас зөхиож кино үзээд энийг ярьж байгаа биш шүү. Тийм болохоор та нар маань бас яг адилхан одоо энэ хэлсэн мэдээллүүдийг их сурвалжийг үзээд уншаад танилцаад илүү дэлгэрүүлж үзээд өөрийнхөө бас бодлогоо хуваалцаад тийм бол бид нар бас цаашдаа яах вэ яах вэ гэдгээ хамтдаа ярилцсан шийдлийг олно шүү дээ тийм ээ залуучууд юм чинь залуучууд дараагийн миний сонирхлыг маш их татчихсан зүйл энэ зарим нэг хүмүүс мэдж байгаа байж магадгүй а магадгүй анзаараагүй ч биш магадгүй энэ болохоор Японы Япон улс маань бас яг адилхан одоо энэ NASA руу нисдэг болон за бас ингээд энэ электрон машин үйлдвэрлэх тал дээр бол маш их одоо ач холбогдол өгч байгаа. Мэдээж хүн болох Японыг одоо юу гэдэг технологийн чиглэл дээр бас маш одоо алдартай улс орнуудын нэг шүү дээ тийм ээ тэргуунд явдаг. Аа тэгээ Япон маань болохоор 9 сарын 1-ний өдөр хамгийн анхны нисдэг машиныг туршиж үзээд тэгээ энэ хүү туршилт нь амжилттай болсон. Энэ нь бас би одоо яг тэр мэдээг үзээд их тийм одоо юу гэдэг юм шин шинэлэг тийм таатай гой санагдчихсэн. Тэгэхээр заавал газраар төгжрэлтэй л ингээл хоорондоо чи яваач би яваа би төгжирчлээ гэд ингээд авахгүйгээр нисэд нисэд явах бас боломжтой болж байгаа болохоор тийм нисдэг машин маань 9 сарын 1-ний өдөр ингээд амжилттай туршилт нь болсон гэдэг энэ мэдээлэл болохоор CNN дээр байсан. За ингээд үүний дараагийнхыг нь болохоор би яг нөгөө түрүүн хэлсэн Texas мужид руу явахдаа NASA дээр хийгдэж байгаа ажлууд гэж сонирхож үзсэн. Энэ тал дээр илүү нөгөө би өөрөө судалдаг өмнөх би өмнөх дугаарууд дээр хоёлаа ярилцаад одоо яг тийшээ ингээ байнга ирж очдог онгоц хийхин тулд одоо Tesla компани Elon Musk-ийн SpaceX гэдэг компани тийм ээ яг хурдан нислэгийн онгоцны онгоцнууд тийшээ нислэг нислэгүүд хийгдэж байгаа. Тэр нь одоо rocket гэдэг тий rocket гэдэг шиг санагдаж байна онгоцныхон нэг нь одоо пууж пуужин гэж хэлэх юм уу да тийм тэгээд яг энэ ажил болохоор үнэхээр яг одоо юу гэх юм миний бодчихсноос илүү хурдцтай явагдаж байгаа юм билэ тэгээд энэ дээр би ийм <laughs> канадын бэлэг авсан байгаа вау ямар гоё юм бэ <laughs> энэ яг бодит одоо энэ дотор нь яг ингээд юуг нь үзэж энтер болдог тийм гоё хэсэг энтертэй үнэхээр гоё юм ном байгаа. Тэгээ энэ ямар учиртай вэ гэхээр Барак Обама ерөнхийлөгч байх үедээ ерөнхийлөгч байсан үедээ им одоо project эхлүүлээд тэгээд тухайн project нь юу чиглэсэн байсан гэхээр за одоо ингээд энэ дэлхийн ертөнцийн дээр хүн амын тоо хэд олшроод магадгүй тий одоо ингээд амьдрах ингээд боломжгүй зарим нэг хүмүүс нь шилжиж өөр өөр газар амьдрах шаардлагатай болох юм болж гэдэг юм уу тий бас нөгөө бусад бидний хурц зэрэгэлтэй байгаа энэ гаргуудыг судлаад эндээс хүн төрөлхтөй амьдрах боломжтой гариг гариг гэхээр ингээ яг монголоор бол нөгөө ангараг гариг гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ тийм марс гариг чинь ингээд марс гаригийг судлах ажиллагааг эхлүүлээд тэгээд ингээд үцгэд яг нийтдээ хүн төрөлхтөн амьдрахын тулд заавал 6 элемент ингээд бидэнд шаардлагатай болд юм байна л та. Тэгээ яг эдгээр 6 элементүүдээс 5 нь бол юм чисто одоогоор марс гариг дээр бүгд яг одоо боломжтой а тэрийг нь батлсан баталгааг нь би өөрөө яаж нь үдэрэ хараад бүр ингээд гахаад ирсэн бэ гэхээр тэр нь тэндээс авчирсан буюу ангараг гаргаас авчирсан хөрсөн дээр бидний иддэг бүх төрлийн хүнсний ногоо, жимс бүх зүйлс. Тэгээ дээрээс нь модтэй ингээд ерөөсө байж болох энэ дэлхий дээр идэг бүх зүйлийг тариад тэр нь амжилттай ургаад ингээд үр шимээ аваад помидор, өгөрци тэрүүгээр хийсэн хоолнуудаа хажидталтанд тавьсан. Тэгээ ингээд танилцуулж исэн. Wow Тэгээд их э, сонир тийм сонирхол татчихсан. Тэгээд энэ ингээ энэ төсөл болохоор 2035 он гэхэд яг Брак Обамагийн төсөл маань яг 2035 онд ирж очиход одоо хин хин хүссэн одоо Америк иргэнтэй байнга ирж очих болдог байх тийм төсөл юм билэ. Тэгэхээр яг ганцхан Америк ийм зүйл хийгээд байгаа мó гэхээр бас үгүй маш олон одоо дэлхийн бараг бүх хөгжингүү орнууд маань бүгдээрээ засгийн газрынхаа дэргэд яг энэ оо Марс гариг дээр ирж очих тэр юуг одоо судалж байгаа судалгааны ажил бүтэн баг гараад те ингээд agency гэх юм уу тэгж ингэж одоо бүхлээрээ бүр засгийн газраасаа дэмжиж тэгж ажиллаж байгаа юм блэ а тэгээд хоёрдугаарх бас одоо засгийн газраасаа дэмжиж ажиллаж байгаа энэ томог улс орнуудын жишээ юун дээр ингэж бүр ач холбогдлоо өгч бүтэн баг гаргаж ажиллаж байгаа бай тэгэхээр artificial intelligence буюу яг нөгөө хиймэл оюун ухаан гэдэг тал дээр бас бүгд ингэж анхаарч ажиллаж байгаа юм билэ. Их олон одоо э, орнууд ер нь бол залуучууд маань ч гэсэн үүнийг их мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд бид нар одоо за хэдийгээр одоо юу гэм бидний энэ улс төрийнхөн болон одоо энэ засгийн газар яг одоо бид нар тийм баг гаргаж боломжгүй ч гэсэн бид нар өөрснөө нэг нэгэндээ ингээд мэдээлэл түгээгээд хамтдаа тэр зүйлийг хийх юм ирээдүйд ирээдүй гэдэг нь одоо одоогийн ирэх гэж байгаа 5 жил 10 жил 15 жилийн доторх энэ үйл явдлуудад хамтдаа бэлдэх хэрэгтэй. Дээрээс нь хамтдаа одоо дэлхийн хэмжээнд гарах зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй л гэж бодогдоод байгаа. Харин наадхич л одоо яг бит хоёрыг одоо энэ нэгдлийн газрыг хүлээхгүй тий. Тий, энэ подкастын маань хамгийн гол зорилго бол энэ ирээдүйд биднийг юу хүлээж байгаа вэ, юу ойртон ирж байгаа вэ гэдгийг мэдүүлэх А тэгээ хамгийн чухал зүйл нь бид тэр хүссэн үсээгүй цаг хугацааны аясаар бидний амьдралд яг дэрэг хөрсөн дээр бууж ирэх тэр юмд бид өнөөдөр бэлэн үү гэдэг юмд л ерөөсө хариулт өгөхгүйд л энэ подкастыг одоо ингээд чадан ядан хийгээд байгаа юм шүү дээ залуучуудаа. Тэгээд мэдээж болвол засгийн газрын дэргэд одоо дэлхийн бусад хөгжилтэй орнууд бол яг энэ одоо цацагийн маань хэлсэн энэ сансар окторгоог судлах, энэ сансрын технологи бидний амьдралд юу хэрэг хэрэгтэй вэ? Тэгээ бидний амьдралд юу хэрэг нөлөөлөх үү? Энэ тал дээр маш том судалгааны ингээ багуудыг за дээд тийшээгээ явах одоо тэр юмнуудыг хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа. Манай өнөөдөр Монголын засгийн газар тийм нь байна уу? Байхгүй бол бид нар энийг ард эргээд залуучууд Z generation-ийнхэн бид нар энийг нэгчээд уучлаарай энэ бидэнд хэрэгтэй байна эчигээд хүссэн үсээгүй ирнэ тэгэхэд бид нар ингээд бэлэн байх хэрэгтэй байна гэдгийг нэхмээр байна битээр энэ дээр л имзэглээд байгаа юм шүү дээ тий аа тий ерөөсөө яг одоо заавал одоо за нэхэд тэр нь бас мөд болохгүй л ахaltaа би яг үнийг бодит байдлаар бүгдээрээ хартгах хэрэгтэй тий дээрээс юм говьдаа цуугаад авах биш хамгийн гол нь залуучууд бүгдээрээ нийлээд баг багч гэсэн ингээд юмнууд хийж эхлэх нь хамгийн зүйтэй гэж харж байгаа. Тэгээд яг тэрэн дээр ингээ холбоот хэлэхэд энэ подкастыг сонсож байгаа бас үзэж байгаа залуучууд маань яг энэ одоо коронавигоос болоод бас карантинлэгдсэний нэг давуу тал нь маш олон том ихтэй сургуулиуд маань курсүүдээ үнгүй болгоод ингээд үнгүй курсүүд онлайнаар авах боломжтой болсон. Тэгэхээр яг ялангуяа энэ artificial intelligence гэдэг энэ одоо яг энэ хиймэл оюун ухааны тухай илүү судалж por favor yo я тэгэхээр энэ <laughs> одоо яг энэ одоо химийн оюун ухааны тухай илүү судалж сурч мэдхийг хүсэж байгаа мэдээлэлтэй болохыг хүсэж байгаа бас магадгүй тий бүр ингээд курс суухыг хүсэж байгаа болвол богино хэмжээний юм үнгүй сургалтууд байгааг би бас одоо яг би болохоор 11 сарын сургалтанд суух гэдэг одоогоор бүртгүүлсэн байгаа. За энэ гурван сургалтыг би хоёулаа хэлээд өгчихөө. За тэгээд тэгчээд дараагийнхаа юм үргэлжлэл яаж юм. Тэгэхээр залуучууд маань бас хамт ингээд гоё суралцаад тэгээд явах юм бол бид нарт бас ядаж нэг төвшөнд ярилцаад тэг эргээд уулзалтахад оо хамтдаа ийм юм хий гэхэд бас хэрэг болох байх гэж бодсон. Аа. За хамгийн номер 1-т нь болохоор энэ Стэнфорд их сургуулийн үнгүү сургалт байгаа. Тэгэхээр Стэнфорд их сургууль маань хиймэл оюун ухаанд зориулсан курс хичээллүүлж хичээлүүлээд бас баггүй хугацаа өнгөрж байна. Тэгээ одоо 11 сарын 7-ны өдрөөс өмнө бүртгүүлэх юм бол үнгүй бүртгэлд орж болно. За 79 доллар төлөх юм бол сертификаттай онлайн курс байсан. Тэгэхээр хэрвээ төгсөөд сертификат авна гэх юм бол 79 доллараар төлөөд авч болох юм билээ. За хэрвээ зүгээр сертификат хэрэггүй гэх юм бол сургалтандаа ингээд суугаад бүх мэдээлэл аваад Тэгээ ингээд одоо юу гэдэг өөр өөр орны хүмүүстэй бас ингээд танил найз нөхөд болох маш гоё ба даваа талууд байгаа. За энэ вебсайт нь болохоор маркетинг AI энэ нэг artificial artificial intelligence гэдгээр товчлсон AI тэгээд institute.com энэ вебсайт руу орно. За тэгээ хоёлаа хамт бас нөгөө яг э, юугийн линкийн доор оруулчихаар шууд дараа дараа үзчихэж болох бах тийм ээ. Тэгэхгүй болохоор нөгөө бас хитрхи уртаар би дурдаад хэлэхээр тэгээ тэгээ гэж дуудаад тахаар э, юу байна. За тэгээ хоёр дахь нь болохоор юу байсан. Аа за энэ болохоор Google компани э, байгаа. За Google компани нь бол мэдээж ирэх хүн болгон мэдж байгаа. Google дээр бүх зүйлийг мэдээлэл авдаг. Тэгээ энэ бол хамгийн номер нэг байх оо шаардлагатай гэх юм уу яг энэ зүйлийг хийх ёстой компаниудын нэг. За Google компани яг artificial intelligence им үнэгүй курс маань болохоор developers tech google.com тэгээд machine learning crash course гэдэг байгаа. За хоёлаа линкийг оруулж чаар хүмүүс маань дараад ороод үзэх юм боломжтой болчих واخ. За гуравт нь болохоор энэ курсын нэр нь болохоор за yuda.city.com гэдэг sitcom гэдэг ийм вебсайт байгаа. Тэгээд яг ороод энэ дотроо artificial intelligence гэсэн яг тэр article дээр орохоор ингээд үнэгүй курс нь байж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь яг ингээд тухайн курс маань тийм удаан үргэлжлэхгүй 40-оос 1 цаг л үргэлжлэнэ. Нэг удаагийн хичээл нь. Тэгэл 5-аас 7 7 хоног ч юм уу суралцаа зарим сургуулаасаа шалтгаалаад За одоо Stanford бол одоо юу гэх юм 7 7 хоног суралцаад ингээд амжилттай төгсөх юм боломжтой гэсэн үг. Аа. Яа. Аа энэ сургалтууд маань болоод мөр санагдсан болохоор тийм. Энэ сургалтууд маань болоод яг л одоо төрөүний нөгөө хэлсэнчлэн тий. Аа сансар октор ирээдүйд тий. Хим хим л оюун ухааны тухай. Тий. Одоо энэ одоо хүү одоо ингээд энэ химэл оюун ухаан бидний яг одоогийн байдлаар бидний амьдрал яаж нөлөөлж байгаа цаашдаа энэ хэмэл оюун ухаан тийм ямар а хэмжээнд бидний амьдралд нөлөөлөх тал дээр мэдлэг боловсрол авч авна. А дээрэс нь яг одоо бол бид нар маш олон хуваа одоо алдагдaltaй хүн ам маань өөрийнхөө ажлын байрыг алдаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг автомат автомат машин хүсвэл ингээд хүмүүс ажилгүй болж байгаа. Аа тийм ер нь бол э, тийм яг одоо одоо ирээдүйн 2035 оны байдлаар бол Америкийн гаргаж байгаа одоо төлөвлөж байгаа гэх юм уу одоо төлөвлөх гэхээс илүү нөгөө одоо нэг чинь байж болцсошгүй гэж хүлээж байгаа тэр зүйл нь болохоор 38 хүртэл хуваар одоо ажлын байраа алдна гэж үзэж байгаа юм билээ. Ямар айлч чинь гэж одоо бараг 40% те 40% хүн ам бол яаж ч хүсээд угаасаа ажил байхгүй гэсэн үг. Тэгээ эн чинь тэгэхээр одоо ерөөсөө яг энүүхэн энд одоо ирсэн байгаа жилүүдэд л ингэж алдна. Тэгээ одоо ингээд одоо сая сүүлд бас би нөгөө Seattle-д явж хахад харж илаа л да. Seattle ороод Amazon Go гэдэг Amazon Go гэж байсан баха. Тэр дэлгүүр л Amazon ингээд тэр чигтээ юм тогтцолбор олон байр барилга байсан. Тэгээ тэр дотор юм дэлгүүр байгаа гэд зүгээр хүнсний дэлгүүр байдаг. Тэгэхээр н ороод нэгсэн чинь ерөөсөө ямар ч карт уншуулахгүй, ямар ч одоо элбийн юу гэдгийг нөгөө мөнгө төгрөг кэш тооцоо хийхгүй тэр дотор одоо ямар ч үйлчлэгээ үзүүлэх хүн байхгүй хов хоос нь дэлгүүр дотор ороод өөрөө хүссэн юм аваад аваад гараа авчина. Тэгээд дараад нь нөгөө картнаас автоматар хасагдсан байхаар. Тэгээд зүгээр л ерөөсө тэр нь дандаа ингээд нөгөө нэг юм сенсор ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэр их тийм сонирхолтой байсан бас Аа тэгээд дараагийн бас их сонирхолтой байсан зүйл нь яг өмнөх дугаарууд дээр хоёлаа ярьж исэн одоо яг ингээд delivery ажлыг жишээлбэл ингээд хүргэлтийн ажил те энэ ажлыг хүмүүс хийх нь ингээд багасаад яваа яваандаа одоо цагдаа нарын ажил хүртэл ингээд зөвхөн дроноор хийгээд ийм юм байгаа гэдгийг хоёлын ярилцчихсэн шүү дээ тий. Тэгээ яг энэ маань сая одоо нэг 3-7 хоногийн өмнө байна уу? Калифорни мужийн Лос Анжелес хотод яг бодтой нүдэрэ харлаа. Тэгээ яг зам дээр ингээд э, тэр бол яг хуу жоохон нэм э, юу хийцэн лээсэн л та. Одоо энэ тэр болохоор Postmate гэдэг э, компани байдаг. Нөгөө ингээд хүмүүс хоол захиалгаан бол эсвэл юм захиалгаар нь гэлүүн хүргэждэг. Тэг яг тэр ийм жоохон боловтой л байсан л та. Яг одоо агаараар нисч мисч ингэж хүргээгүй газраар явж исэн. Тэг яг нөгөө гэрлийн дохио ногоон асаад хүмүүс ингэ ногоон гэрлэр гардаг штеп. Яг явган хүмүүстэй хамт зэрэгцээ тэр машин ингээд хүн эзэнгүү машин. Ингээ яваад байгаа юм чинь жижигхэн машин. Тэгээд э, гэрлэн данхуу ногоон гэрлэр зам гарч яваад тэгээд тэр машин постмейдийн тэр delivery хийх гэх тэр машин яг замаа чиглэлээ бүх юмаа тав царсан ингэ явж байгаа байхгүй юу? Йой. Тэр энэ маань болохоор одоо болцсон явж байгаа зүйл. Аа. <laughs> Тэгээд энэ э, хүсэх юм бол би бас видеонд байгаа. Тэгээд тэр видеоны одоо стори хийжсэн а миний таньдаг эмэгтэй стори хийсэн байгаа. Тэгээд тэр э, видеог нь би бас өгж олно. Тэгэх юм бол та энэ одоо дугаарынхаа дундуур нь ч юм уу ингээд оруулаад харуулах юм бол бас яг нүдэрээ өөрснөө хаах боломжтой. Хүмүүс бол вау гэж хажуугаар нь өнгөрөд байгаа юм чи энийг жижиг юм ямар ч хүмүүн түрээгүй хинч тэрийг үүчлэхгүй зүгээр л өөрөө яваад хүргэлтэй хийж байгаа. За NASA-гийн хувьд бол мэдээж энэ бол түрүүн одоо өмнөх дугаар дээр хоёлаа бас ярьсан болохоор заавал одоо нэг ахтар бүр дэлгэрүүлээд яг хөө ямар ч исэн энэ төсөл ажил нь бол маш их амжилттай явагдаад NASA NASA дээрээс одоо тэр авчирсан тэр хөрс хөрсөнд ерөөсө бүх зүйл урагж ийна л гэдэг чинь бид нар хоол хүнсээр дутаж гарчигдах юм байхгүй ногоо ногоо малаад ингээд бүх зүйлээ хийгээд бүх одоо хөгжингүү улс орнууд манасаар ирж очдог. Насаар үг нэ нөгөө юу Марс гариг руу та буруу ярьж шүү. За Марс гариг руу ингээ ангараг гариг ирж очдог юм боллоо байгаа. За ингээд би дараагийнх нь нэг одоо сонирхолтой санагдж байгаа. Бас ингээд өмнөх дугаар дээр хэлж өгөн дөө гэд тэмдэглэсэн байсан зүйлээ хэлье. За энэ болохоор залуучууд маань өмнө нь халтхан бас дуулсан ч байж магадгүй, үгүй ч хийж магадгүй. За New York Times-аас энэ мэдээллийг авсан байгаа. За энэ бол доктор Сергей Канаверо гэж дуудах байх. За доктор Сергей Канаверо гэдэг энэ эмч болохоор яг хүний одоо хамгийн анхны дэлхий дээр хүний тол тархийг хүний тархийг өөр одоо эрүүл хүний биед насварсан хүний биед ингэж одоо шилжүүлэлт суулгахын ажилбарыг төлөвлөж байгаа. Энэ одоо амжилттай ингээд сая уг нь бол одоо ингээд өнгөрсөн хизээ байлаа даа чинь яг он сар өдрийн бүр нэг хүртэл тэмдэглэсэн байж байгаа. Би дэвтрээс ашигласан чи ингээд яажлаа. Яг он сар өдрийн нэг хүртэл хэлж чадахгүй байна. Хоёлаа яг линкийг оруулчих учраас хүмүүс маань ороод үзчих чадна. За тэгээд одоо хүний тархийг бид нарын одоо оюун ухааныг аваад одоо юу гэдгийг би маань ажиллагаагүй болцсон болцсон тохиолдолд нас барчих юм бол бидний оюун тарих маань үргэлжлээд өөр бид шилжээд амьдрах энэ боломжтой гэдэг энэ зүйлийг 70 оноос хойш ингэж судалсаар байгаад одоо энэ бол яг өнөөдөр энэ ингээд бэлэн болсон гэдгийг зарлсан байгаа. Тэгээ энэ 2 жилийн өмнөөс энэ зарлагдаад явж байгаа. Хм. Ямар амар юм бэ? Тэгээ анхны нөгөө нэг бие би толгоогоо солихж байгаа хүмүүс маань бас юу яасан юм бэ лээ. Одоогоор бол жоохон ингээ юу татгалцаа төр тэр шилжүүлэг хийх ажиллбараа төр татгалцсан байж байгаа юм билээ. Тэгэхээр яг энэ бол амжилттай гэдэг ингээд TED TED Talk гэдэг тэрний одоо илтгэлүүдийг бас үздэг бол тэндээс бас залуучууд маань сонирхож бас тэр тухайн эмчийн ярилцлага байгаа, TED Talk-ийн ихтгэл байгаа. Дээрээс нь яг энтэй хамаатай маш олон мэдээллүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бас их одоо юу гэдэг юм бид нар бидний оюун тархил байж байгаа юм бол амьдрах боломжтой болж байна л гэсэн. За энэ чиг амжилттай болоод бүр айхтар ингээд биелээд их юм бол хүн баг нас барахгүй болох юм биш үү тий? Тэгээд дээрэс нь яг тодорхой эрэгтэй эмэгтэй хүн гэж баг байхгүй болох юм шүү. Эрэгтэй нүүртэй мөртлөө эмэгтэй биетэй ч юм уу. Эсвэл бол те эмэгтэй царайтай мөртлөө эрэгтэй биетэй ч юм уу <laughs> сольж болохоор юм шиг биш те. Чи толгойг сольж байгаа юм чи. Яг яг нөгөө оюун ухаан нь яг өөрөөхөө ажиллаад байж. Тэгээд би нь олвол ингээд өөр биенд шилжиж байгаа л гэсэн үг л те. Тэгээд энчээрээс чи залгуулаад яг ийм ухраас одоо залгуулаад зөндөө ийм би ми эрүүл сарвал зөвхөн толгой байхгүй би ми үйлдвэрлэлт эдэр гардаг болох байхаа те яванда магадгүй яг хийлж бол мэдэхгүй байна яг туслаа нарийн судлааг байгаа болохоор тэгээ ер нь бол одоо э, хүмүүсийн одоо сүүлийн жилүүдэд хамгийн яригдж байгаа хоёлаа хоёр дахь ба гурав дахь дугаар дээр ярьсан байгаа яг э, useless class useless э, одоо people гэж хоёлаа ярьсан шүү дээ. Ингээ ашиггүй э, хэрэгцээгүй болж байгаа ангиуд, хичээлүүд одоо ихтэй сургуулиудад маш их байгаа тухай э, дэлхийд даяар ярилцж байгаа э, олон анги хичээлүүдийг бодвол зогсоож оронд нь шинэ анги хичээлүүд нэмж өгж байгаа нь дандаа IT-ийн чиглэлтэй хамаатай энэ artificial intelligence юм хэмэл оюухантай хамаатай за дээрэс нь хүн хүнийг ингээд дотроос нь судалдаг энэ ажлуудтай хамаатай А дээрэс нь яг энэ технологийн дэвшил маань эргээгээд хүмүүсийг болон энэ залуучуудыг шинэ үеийг нэлээд тийм ганцаардмал хүмүүс болж сэтгэл дотор дотроо одоо асуудалтай болж өсөж байгаад нь бас санаа зовж байгаа учраас эмч гэдэг хүмүүсээс илүү эмчнэр маань илүү их сэтгэл засалч сэтгэл судлаач сэтгэл зүйч гэдтэй ингээд ерөөсөө тэр одоо хүний дотор юу болж ийн гэдгийг судалдаг түүнийг нь эргээгээд эмчилдэг ангаадаг байхад нь илүү их ач холбогдол өгч тэр ангиудыг илүү нээж ингэж одоо тэр ажлын байрнууд цаашдаа илүү хэрэгцээтэй байна гэж үзэж байгаа гэж таамаглаж байгаа юм билэ. Тийм болохоор бас залуучуудын манай хувьд ч гэсэн одоо ингээд дандаа тийм асуулт ирдэ шүү дээ. Одоо ер нь аль баг юу гэдгийг сошиал дээр ажилладаг бүх залуучуудад ирдэг баг. Та нарт бол байнга ирдэг, надад бас ирдэг. Ирээд ямар мэрэгжил сонгох вэ гэдээ асуугаад байдаг. Ямар би хүний өмнөөс өө миний дэ чи тийм мэрэгжил сонгох гэж хэлэлтэй биш. Гэхдээ яг энэ дээр нийт дунд нь хариу өгөхөд а ирээдүйтэй байх ажлын байруудыг хамгийн түрүүнд одоо энэ технологийн дэвшилтэд уялдуулаад нэг хараад үзээрэй тий. Тэгхийн болвол одоо шууд эмч гэдэг ажлын байр бол маш олон тоогоороо ингээ байхгүй болоод оронд нь харин сэтгэл засалж сэтгэл зүйч сэтгэл судлаач гэдэг ингээ мэрэгчлэлд нь бүр нарийн болоод өөр өөр болоод явчихж байгаа байхгүй. Тэгээд их мэдчлээ ингээ залуучууд маань энэ талаар илүү суралцах хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь тэр нөгөө өмнөх дугаар дээр болохоор хоёлаа чинь ажлын байрууд дээр жишээлбэл одоо нөгөө яг энэ за аль ажлын байрыг ярьж байлаа нөгөө а одоо чинь банк банкийг бүгдээрээ ярьж болж штэ тэгээ тейлер гэдэг ажлын байр байхгүй зөвхөн тейлер биш ер нь банк бол ерөөсөө л тэр чигтээ бид нар заавал банкн дээр очих шаардлагагүй болон заавал ингэж нэг маш ер нь баг тийм ингээд офтос ч гэсэн одоо зүгээр ингээд ингээд агаар дээр юмнууд гардаг болоод ирэхэр чинь тэгээд энэ бүх зүйл зүйлтэл маш сайн одоо өөрийгөө сэтгэлзүгээ бэлдэх өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй юм л та. Аа. Одоо бид нар энэ ирээдүйд болох энэ би ингээд өөрийгөө бэлдэх гэхээс илүү хам а нөгөө ирээдүйд болох энэ технологийн хөгжүүлч гэдэг юм уу э, технологийн шинжилэл энд бид нар хамгийн түрүү юугаа бэлтгэх вэ гэхээр ерөөсөө сэтгэл зүгээ бид нар тэрийг амьдралдаа тэ хүлээж авч чадах уу нэгдүгээрт а хоёрдугаарт бид нар тэрийг ашиглаж чадах уу гэдэг имийг тэ энэ имийг бид нар тэднэртээ ингээд яг хүлээн зөвшөөрөөд өнөөдөр а бусд нь бүгд ингээ хэрэглээд байхад би ганцаархнаа үгүй гэж одоо жишээ нь Бид нар бол одоо энэ Android ч юм уу эсвэл бол энэ смарт утсыг бол одоогоос 10 жилийн өмнө 15 жилийн өмнө бол энэ бол кинон дээр л гардаг зүйл байлаа шүү дээ тий. А тэгтэл тэр ингээл айжмаадмаар бидний амьдрал руу орж ирсээр байтал а энийг хүлээ зөвшөөрч чадахгүй энийг хэрэгжилж чадахгүй ах юм бол бид нар нийгмээсээ өөрөө яаж тасарч үлдэх вэ? Өөрсдөө яаж бүх үйлчилгээ энэ смарт руу ингээ шилжээл орж явахад бид нар энд ингээ хоцроод хохироод үлдэх магадлал маш өндөр байгаа учраас бид нар нэгдүгээрт энийг л аягүй сайн сурах хэрэгтэй бил. Сэтгэл зүгээ бэлдээ. А дээрэс нь энийг хүлэн зөвшөөрье. А дээрэс нь энийг суралцъя гэдэг. Яг гурван юмаа л бэлдээ, тэ? Тий, яг үнэ. Ер нь одоо энэ дээр хоцроод үлдэх гээд тийм боломж байхгүй хоцорч үлдэх юм бол ерөөсөө л энэ улс орон байхгүй болно л гэсэн үг болж байгаа л тоо бид нар өөрснөө улс орноо аварч үлдэхийн тулд улс орноо аюулгүй байлгахын тулд хамгийн түрүүнд технологийн төвшил гэдэг зүйлийг маш сайн сурахгүй бол яг энэ технологи одоо бидний хоорондоо ярьж байгаа утас бидний хэрэгжилж байгаа iPad энэ лаптоп тэ энэ бүх компьютер энэ бүх зүйлсийн камерууд за бүр зурагчдын одоо бүр өчнөө жилийн өмнө гарсан гэмт тэргүүд байна шүү дээ. Зөвхөн зурагчдын тэр удирдлагын хажууд байдаг удирдах байгаа зүйл улааны хажууд байдаг жижигхэн нүхээр бүх зүйлийг нөгөө одоо ингээ хакердаад мэдээлэл аваад эргээгээд ингээд маш их хэмжээний одоо тийм дээрэн тоноолын байдалтай хэрэгүүд маш их гарч исэн. Тэгэхээр чин одоо бид нарын энэ утас ч гэсэн бид нар лөө камер харж байгаа бүх зүйлсэд камертай байж гинэ л гэдэг чинь бүгд бичигдэж байгаа, бүгд мэдээлэлтэй байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор бид нэр бас тодорхой хэмжээнд өөрснийхөө хэрэгжилж байгаа энэ одоо технологийн зүйлс а одоо ухаалгаар хэрэглэх. А дээрэс нь миний хувьд одоо урайлч залуучуудаа хэлмээр байгаа зүйл нь илүү ихээр одоо юуны тулд монгол залуучууд маш сайн оюуны потенциалтай гэж үздэг одоо энэ дэлхийд тооцогддог лээ тий. Түүнийг ашиглаад өөрийн гэсэн монгол одоо дэлхийд гарах тийм инженерийн ажлуудыг дэлхийд гарах application тийм одоо app-уудыг хийх хэрэгтэй санагдаад байдаг. Мэдээж зарим хэсэг нь ажиллаж байгаа бах. Гэхдээ хүчээ нэгтгээд бид нар одоо улс дотроо хоорондоо хагралтаад өрсөлдөөд хэрүүл урал хийгээд байх биш. Бөөнөрөө улсаараа нийлээд хэдхэн хүнтэй уулзрас 3 сая хүн хамтдаа нийлж ягаад залуучууд нийлж нэгдэж ягаад гадны улс орнуудад улсаа ингэж одоо юу гэдгийг аа Монгол гэдэг тийм Монгол гэсэн үндэсний тийм брендтэй болох хэрэгтэй байна л та. Аа. За бүхэл технологийн одоо энэ том том зүйлсүүд маань дандаа ингээд гадны орнуудаа. Аа. За за ер нь ярих юм байна дуусч илүү битэрийн байна цаг бас газ явах юм аа нэлээ хурдан явчлаа тий. Тэгэхээр одоо юу хоёлаа ярих юм аа одоо төгсгөл болгоод сүүлийн хоног тий. За тий. <laughs> Ямар хортын юм бэ? Бүгд ярьж хэлж байна чи. Тусчмай. Аа тийм нэмэлтээр яг одоо нөгөө дүнгийн цайных дээр дуусгаад хамгийн сүүлд нэг зүйл хэлэхэд би яг өнгөрсөн 7 хоногт надад Zoom ийм семинарт Harvard-ийн сургуулийн юуны технологийн сургуулийн сургуулиас авсан Zoom семинар цуусан. Тэр семинарын тухай байсан, юуны тухай байсан гэхээр химэл оюун ухаанаар бүтж байгаа уран зураг одоо энэ зурж байгаа нь хүний хийж байгаа бүтээлээс илүү бүтээл гаргаад тэр нь ингээм амжилттай ингээм музейнүүдэд гараад мөнгө олоод хүнээс илүү одоо хүнээс ерөөсөд дутхгүй байна гэдгийг одоо яг одоо зураач хүмүүс ч байсан мэрэгжлийн яг энэ artificial intelligence зүйлийг хэмэл оюухаа судалж байгаа хүмүүс маань хүртэл ингээд хамтдаа ярилцаад ийм одоо ярилцлага байдлын тэмцэмээр болж өнгөрсөн. Тэгэхээр ерөөсөө энэ зүйл маань ганцхан одоо банкн дээр ч юм уу ганцхан deliver дээр эсвэл бусад эмчдэр ч юм ингэж нөлөөлж байгаа биш. Энэ бол ерөөсөө бүх салбар дээр нөлөөлөлөө үзүүлж байгаа учраас бид нар маш удаа энэ дээр ач холбогдол өгөхгүй болвол болохгүй байгаад байгаа шүү. За тэгээд ерөнхийдөө одоо яг гол нь гол одоо өнөөдрийн дугаараар өгөхийг хүсэж байгаа гол зүйл нь л ерөөсөө залуучууд маань яг энэ тал дээр гол одоо өөрсдийнхөө анхаарлыг хандуулж суралцахад цагаа жоохон ч гэсэн зарцуулаач ээ. Хэдийгээр завгүй ажилдаа хичээлтэй байгаа ч гэсэн онлайн ангиуд аваад ингээд наа хэл дээр үнгүү байгаа тэр одоо Стэнфорд их сургуулийнх байна тий. Эднээс ингээд сургалтуудыг аваад сонирхоод үзчихэл гэж хэлэх гээд байгаа. Өмнө өмнөх хоёлаа 3 дугаар дээр ярьж өнгөрсөн нөгөө одоо жишээ нь машин барих курс маань хизээч одоо яг өөрөө жинкнээсээ машин барихгүй ш virtual орчинтэй ингээд онлайн э, юу гэдгийг шилээ зүгээд ингээд машинаа гаргахад яг машинтай адилхан юм болж байгаа гэж гэж байгаатай адилхан шоп шопинг хийх дэлгүүрүүдийг бас юм болгооч ээ гэдгийг хан болгож хоёлаа ярилцсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээ коронавирус болоод MBA маань бас яг virtual орчинд ингээд эз зэрэглээс үзэх боломжтой юм тоглолт концертууд бүгд юм болж болчихоо. Тэгээ яг энтэй хамаатайгаар болохоор миний нэг туршиж яг надад бодит би experience болж миний туршлага болсон нэг зүйлээ ярих гэдэг нь Cheesecake гэдэг нөгөө нүдний шилний брэндээс би нүдний шил харааны шилний гадна талын арам ингэж авах хэрэгтэй болоод тэгээд э, шил ингэж хайж байж байгаа. За онлайн вершил ингэж шилнийхээ арамыг зүүж үзэх юм боломжтой юм юу вэ гэдэг. Тэр чинь нөгөө корона олчхоор очиж үзэж болохгүй Тэгээд э, дэлгүүрээ сонирхож исэн чинь харин яг одоо энэ дэлгүүр энэ брэнд болохоор шууд онлайн ингэж зүүж үзэж болдог. Тэгээ би э, вебсайт руу нөрөөд яаж та өөртөө зохих юм арамуудыг шилнүүдийг зүүж үзээд аа за энэ зүгээр юм байна энэ арай айтайхан юм байна гэдээ яг хэлсэн. Тэгэхээр бас яг э, дэлгүүрүүд маань бас эндээс гоё санаа аваад тэдний хол яг яг одоо орвол жоохон болох байлээ жоохон ингээд нөгөө шилэн дали байли тавигдаад л ирлээ л дээ. Гэхдээ яг хуу бас тэр чинь хийгдээд эхэлсэн байна гэдэг чинь маш том дэвшил байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр Монгол дэлгүүрүүд маань яг ийм virtual орчинд онлайн ороод дэлгүүртээ ороод өөрийнхөө хувцсыг углаад үзэхэд ямар харагдахаа шууд ингээд өөрийгөө харж болох тэр зүйлсүүдийг хийгээч. Дараагийн төвшөнд одоо энэ онлайн дэлгүүрүүдээ хөгжүүлээч гэж санал болгож бас хэлмээр байсан юм байна. Вау, гайхалтай энэ бүх юм л одоо ингээд тун удахгүй бидний хажууд бидний хөрсөн дээр ингээ ирчихэж байна. Энэ болсон байгаа юм. Ари тий одоо одоо чи тун удахгүй Монголд ороод ирнэ шүү дээ. Тэ хин нэгэн хийн тэ. Тэгэхэд энийг сонсож байгаа залуучууд бид нар биелэн үү энийг хэрэгэлж сурч чадах уу гэдэг дээр л яриад байгаа юм шүү дээ тэ. Тийм тэгэхээр эсэг эхчүүд маань энийг хориод байх биш харин хамтдаа яаж суралцах уу гэдэг дээр цагаа гаргаад хүүхдтэйгээ хамт энэ технологийн дэвшлийг илүү суралцах дээрээс нь хиймэл оюун ухааны тухай илүү судалгаан дээр ажиллаад үзээрэй хүүхдүүдэд илүү дэмжээрэй л гэж хэлэх байна. Магадгүй одоо шинээр шинэ үеийн хүүхдүүд бол одоо яг муухай хэлэхэд бол хууч хууч одоо бид нарын ах эгч нарын үеэс илүү өөрснөө ухаалаг байгаа. Энэ одоо тэр технологийн төвчлийг маш сайн ашиглаж байгаа учраас ичих юм байхгүй шууд ярилцаад сурах хэрэгтэй. Ах эгч нарын үе болоо өвэмээ, аав ээжийн үеийнхэн бол бүгдээрээ би энийг чадахгүй байна ажил яах вэ гэд хамтдаа ингээд сураад явах юм бол илүү хурдан явна гэсэн. Аа. Гэж харж байгаа би. За за окей хоёул ингээд дуусгах өнөөдөр те. Тэгээд аа дараагийнхаа дугаараар За тэгээ өнөөдрийнхаа дугаарыг ингээд хэлээ. Ааха дараагийн дугаараар хоёулаа өшөө илүү сонирхолтой аа ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэсэн талаар аа та тэгээ бас ирээдүйд бэлэнүү талаар бас сайхан сайхан зүйлсүүдийг бол та бүхэндээ сөхөж ярилцах болно. А тэгээд дахиад хэлээ энэ доор байгаа description хэсэгт байгаа линкүүдийг та бүхэн орж дараад дараад нэг үзээрээ. Аа тэгээд хэрвээ та англи хэлгүй ч юм уу тийм байх юм бол энэ Google Translate-ийг ашиглаараа Google Translate бол одоо бол монгол хэлээр бол танд одоо баг 60-аас 70% та орчуулж чаддаг болцсон байгаа шүү. Зүгээр л тэр одоо англиар бичсэн мэдээллийг копид бол тэрэн дээр пастигээл тавихад болвол тэр мэдээллийг тодорхой ойлголтыг өмнө нь бол ингээ утгын алдаатай орчуулдаг гэсэн бол одоо бол дэндүү сайжирцсан байгаа. Та тэр мэдээллийг бол өөрийнхөө их хэл дээр бол авч чаднаа гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд энэ одоо битэр нөгөө киноноос үтсэн юм а төсөөлж зөвгөнж яриаггүй сэтгэл хөдлөлөөрөө бодтой одоо яг амьдрал дээр хөрсөн дээр буусан зүйлсүүдийг а судалгаан дээр үндэслэгдсэн зүйлсүүдийг ярьж байгаа шүү гэдгийг бол дахин хэлье аа. Ер нь аль яг бэлэн байгаа зүйлсийг бит хоёр дамжуулж өгж байгаамаа. Тийм болохоор тий та нар маань бас хамт бид нарт бид хоёртай хамт судлаач ээ. Хамт санал бодлоо илэрхийлээд гоё ярилцаад бүгдээрээ тий комментароо ингээд энийг улан гоё хөгжүүлээд ярилцаад явах юм бол би одоо удахгүй бас Монголд очих юм чинь хамтдаа гоё юмнууд хийж болно ах гэж бодож байна. За за ингээд дуусгая те. За ингээд дараагийн подкастаараа уулзцгаая. Баяр таа. Баяр таа.